बैंगन को हम दूसरे नाम से ब्रिंजल कहते हैं इसको सब्जियों का राजा कहा जाता है बैंगन में इतने गुण मौजूद हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे बैंगन में कई खनिज तत्व और विटामिन पाए जाते हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी है इसके अलावा बैंगन में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो शरीर को गंभीर बीमारियों से बचाते हैं बैंगन में vitamin B six vitamin C vitamin K thiamine niacin magnesium phosphorus copper potassium manganese और फाइबर पाया जाता है आइए आपको बताते हैं कि बैंगन किन रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है और इनमें कितने गुण मौजूद हैं बैंगन के सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रोल का स्तर गिरता है इस तरह के प्रभाव का प्रमुख कारण है बैंगन में पोटेशियम व मैग्नीशियम की अधिकता बैंगन की पत्तियों के रस का सेवन करने से भी रस में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम किया जा सकता है अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप उसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं तो अपने भोजन में बैंगन को शामिल करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है दरअसल बैंगन में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है और फाइबर भरपूर होता है जो वज़न कम करने में मदद करता है आपको बता दें ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित कर पित्त बनाने में लीवर की मदद करता है इससे आपके पाचन तंत्र में मौजूद टॉक्सिन्स भी साफ हो जाते हैं जिससे कोलोन कैंसर का जोखिम कम होता है